Привіт, любі друзі! З вами містер професор. Та сьогодні я розповім вам, що таке автоколивання. Поїхали! Містер професор. Ох. Але спочатку, щоб говорити про автоколивання, треба згадати, що таке коливання взагалі. Коливання це рух або зміни стану системи різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюваність у часі. Наприклад, пружинний маятник або математичний маятник, а також гра на гітарі. Ми чуємо звук струн через те, що вони коливаються, коли ми граємо на гітарі. Ну що, тепер до фізичних величин. Існує декілька фізичних величин, які відносяться до періодичного коливання. Зокрема, амплітуда, період та частота коливання. Амплітуда це найбільша відстань відхилення від положення рівноваги. Позначають великою літерою А. Також амплітуда дорівнює максимальному зміщенню Xmax. У системі Сі це метр. Період це час одного коливання. Позначають його великою літерою Т. Має свою формулу. Це час спостереження поділити на кількість коливань за цей час спостереження. В системі Сі позначають секундою. Частота коливань. Це кількість коливань за одиницю часу. Позначають літерою ню. Має свою формулу. Кількість коливань за час спостереження поділити на час спостереження. У системі С позначають Герц. Ох. Ну, тепер, коли ми пригадали необхідну нам інформацію, можемо поговорити про автоколивання. Автоколивання це коливання, в якому амплітуда і період залежать від властивості самої системи. І не залежать від початкових умов. Ну, наприклад, від початкового запасу енергії. Також треба пам'ятати, що втрата енергії е, в таких системах компенсується лише надходженням енергії від джерела. Ох. У автоколивальній системі є багато цікавих прикладів. Ну, наприклад, о, маятниковий годинник. Маятниковий годинник працює так. В ньому є спеціальний маятник, котрий рухається. Через його рух починає працювати весь механізм. Інший приклад це духові та смичкові інструменти. Ось у мене блок флейта. У духових інструментів джерелом звука є стовп в повітря, який коливається. У блокфлейті звук утворюється у такій деталі, як мундштук. Ось як він виглядає. О, придумав! Я зіграю дуже популярну пісню. Ти здурів, дай мені поспати. Ніч вже на дворі. І таке буває. Голоси птахів, тварин та людей е, теж є прикладом автоколивання. Вони е, утворюються завдяки автоколиванню, а автоколивання, в свою чергу, формується е, через повітря, яке проходить через голосові зв'язки. Ну і останнім на сьогодні прикладом в нас буде двигун внутрішнього згоряння. Двигун має свої 4 цикли. Перший цикл це впуск повітря. Другий цикл це стискання. Третій цикл це вже робочий хід. І останній четвертий це випуск повітря. Ой-ой, так багато часу. Ну що, любі друзі, сьогодні я вам нагадав, що таке коливання, познайомив вас з автоколиванням та показав приклади. Ну що ж, бувайте!